Добрый день, вас приветствует компания Мастерок. Сегодня мы будем рассматривать бесконтактную заготовку ключа самоклейка. Значит, вот так она выглядит. Тремовский двухсторонний скотч. Маленькая таблеточка. Значит, продемонстрируем, как она работает. Берем обыкновенную домофонную заготовку, прикладываем ее к программатору, подносим оригинал, считываем копию. Значит, здесь сейчас записан код Значит, чем хороша эта заготовка? То есть ее можно использовать, э, например, в кошельке. То есть можно положить вот так вот ее в карманчик или в любое удобное место. Подойти к домофону, подвести, код считала, домофон, дверь открыта. Сбрасываем. Значит, также можно использовать ее в мобильном устройстве. например, спрятать под крышку мобильного телефона. Сейчас мы продемонстрируем, как это выглядит. К примеру, кладем заготовку под крышку, закрываем. Домофонный ключ у нас спрятан, никакого воздействия на мобильное устройство не, не влияет. Значит, подносим программатору, ключ считан, дверь открыта. Никаких щелей, все, все закрыто. Также можно использовать в кошельках, то есть можно приклеить, можно приложить, скажем вот так вот. вот. Вложили, поднесли, тот считал. Заготовка многоразовая, то есть ее можно перезаписывать. То есть код считали, дверь открыли. То есть такой вот ноу-хау, очень полезная, интересная штучка. То есть клиенты будут довольны, если вы им предложите. Вот так вот. Также имеем кожаные, бесконтактные в ассортименте. Тоже очень удобная, интересная вещь. Мечи разнообразные и так далее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Оформляйте заказ на сайте мастеровкей.com.ua